Kom ons bid saam. Here baie baie dankie dat uh, ons vanaand die voorreg en die verantwoordelikheid het om met die woord besig te wees. Maak dit 'n aand waar die Heilige Gees ons in die waarheid lei. Maak dit die aand Here dat die woord ons pad sal verlig. Die dag van die Here as te ware vandag sal wees soos wat U sê elke keer en dat Here U woord ons lewens ryk en diep sal maak uh in u teenwoordigheid. Ons vra dit in die naam van Christus. Amen. Ons het vir mekaar gesê dat Openbaring 20 vanaf daar by uh vers 15, 11 tot 15 draai die wêreldgeskiedenis bring Johannes ons tot by die einde van die eindtyd. Hoofstuk 20 vers 11 tot 15 is die groot dag van die Here Die profete in die Ou Testament het gereeld daaroor gepraat, die dag van die Here, volgens Maleagi in Hebreëus die Yom Yahweh, die dag wanneer Yahweh verskyn, die God van alle gode, die ware God, die lewende God. En wanneer die dag van die Here aanbreek, dan uh, sidder die nasies in val almal voor hom in aanbidding neer, dan rol die heelal op en God vervang dit met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, soos wat ons verlede week met mekaar bespreek het in ons vorige sessie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde breek aan. En ons het 'n greep gaan maak in hoofstuk 21 van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde. En verrassend genoeg het ons gesien dat die hemel en die aarde in die eerste plek nie 'n plek is nie, maar 'n persoon. Dis vir Johannes baie belangrik dat ons weet wie is wie in die nuwe Jerusalem. En wat is wat? As dit sin maak. Wie is wie? Bedoelende, jy moet eers weet wie is daar op die nuwe aarde en in die nuwe Jerusalem. En dit is God en die Lam, verseker die Gees ook van die Here. Maar Christus die Lam en die Vader, God op sy troon is daar en almal wat gemerk is deur die lam wat sy naam op hulle voorkoppe het en wie se naam in die boek van die lewe staan. So dis die plek van veiligheid. Dan hoor ons ook so 'n bietjie hoe lyk hierdie stad? Johannes vat ons in hoofstuk 21 so 'n bietjie van 'n berg af, dan kyk hy so in die stad in. En ons sluit nou aan by hoofstuk 22 vers 1 tot 5 waar Johannes ons al hoe nader, hy begin so In die middel van hoofstuk 21 vat hy ons so in die Nuwe Jerusalem en hy's op 'n berg. Nou kom hy so af af af af. Dis amper asof jy as ek dit so mag sê van so 'n klompie 1000 voet afkom na so 3 voet na grondvlak. Dis soos 'n vliegtyg wat vir die landing inkom. Die detail raak al hoe meer. Jy sien al hoe beter. Hoe hoër mense in die lug is, hoe meer landskap sien jy hoe laer jy inkom hoe meer detail, nie waar nie. En Johannes vat ons in die detail van God se nuwe stad in die uh uh eerste 5 verse van hoofstuk 22. Toe wys hy my 'n rivier met water van die lewe. En dit lyk vir ons hierdie rivier vloei reg deur die hoofstad met as te ware twee kante want soos wat ons die teks lees dan sien ons dat weerskante, ehm um, hierdie water wat daar deur die deur die stad vloei, uh deur die middel van die straat hoor ons in hoofstuk 22 vers 1. Kom uit die troon van die lam. Nou die beeld water is baie belangrik in die Bybel, nie waar nie. Die water van die lewe. Ehm um, die boom van die lewe, die nou is dit die rivier van die lewe. Ek lees al, ek het die afgelope tyd al 'n paar studies gelees wat vir ons vertel dat uh, een ou het so ver gegaan het jaar of twee terug om te sê die volgende wêreldoorlog sal oor water gaan. Water, daar's te min water vir almal op die planeet. Vars water. En waar iemand eh, 'n tipiese persoon in die eerste wêreld 2 tot 300 liter water gebruik, het 'n tipiese persoon in die derde wêreld 4 tot 5 liter water per dag beskikbaar. So die groot behoefte aan water, maar in die Nuwe Jerusalem is daar genoeg water. Dit stroom uit die troon en dit kom van die Lam af. En is tog belangrik die beeld. Ek dink ons moet ook baie keer die beelde nie te ver lees nie en ander kere moet ons ook weer die beeld verstaan. Johannes wil nie sê die waterdam op nie. Hy gebruik graag ook in die Johannes Evangelie die beeld van water wat beweeg. Water wat vloei, stroom. Dis nie 'n dam nie, dit is 'n stroom. Die water, dis 'n rivier, vloei. Dit korreleer met Jesus se woorde, onthou jy in Johannes 7. Daarin vers 38, die wat aan my glo, soos die skrif sê, strome water sal uit hulle vloei. So Die hemel het nie met respek gesê wil nie die klem maak dis 'n opgaardam wat nooit leeg word nie. Dis vars water wat vloei aanhoudend. Dis God, lewende water in oorvloed. En dan hoor ons die troon van God en die lam. Nou die troon, die beeld troon is 'n uh, eh, in die taalkunde as jy nou dalk um, lief is vir taalkunde, die taalkunde leer ons dat daar en jy ken daar jy ken die woord baie goed dat daar iets is soos metafore, maar daar's ook iets wat ons noem metonieme. 'n Metonieme is iets wat vir iets anders staan. As jy die uitdrukking hoor 10 Downing Street, die wit huis, dan weet jy onmiddellik, dit dit staan nie vir 'n huis nie, dit staan vir die Amerikaanse regering of die Britse regering. Die troon is ook so metoniem. Die troon staan vir God. So as jy hoor die troon, dan weet jy dis God die almagtige aan wie alle mag behoort. Dit is die metoniem vir die almag, die regering, die ewige heerskappy. So die troon verteenwoordig die lewende God in sy almag. Goed. En dit bring ons dan by vers 2 in die hoofstraat van die nuwe stad. So ons kom van bo af, ons het gekyk waarvan is hierdie stad gemaak. Sy 12 poorte, sy 12 fondamente. Wie is almal welkom in die stad? En nou hoor ons dat daar ook 'n boom van die lewe is. Weerskante van hierdie rivier hoor ons 'n boom van die lewe. En uh so jy het hierdie rivier van lewe en die boom van die lewe wat Johannes herinner. Nie waar nie. So wat kry jy in Openbaring? Die opneem van Genesis van die paradys. Aan die begin het God die boom van die lewe daar gesit. Dit bly 'n vraag, dis nogal tegnies of daar twee bome is in Genesis. Boom van kennis van goed en kwaad. Maar feit is, daar's een verbode boom waaraan mense nie mag geëet het nie in die tuin van van Eden in die paradys. En ewe skielik is die boom terug. Die verbode boom. Die boom van die lewe. So dit is duidelik dat Johannes vir ons wil sê Openbaring is Genesis 1 en 2 is die verhaal. Ons is terug in die stad, maar ons is terug in die tuin. Maar dis meer. Dit is dit en meer. So die klem van sowel die boom as die rivier is lewe. Die punt van hierdie boom is dat hy 12 soorte vrugte dra elke dag van die elke maand en daar is genesing oor ons in hierdie boom. Bedoelende, daar's genoeg kos. Daar's genoeg kos vir almal. Onthou die onthou die mense wat heel eers hierdie teks lees, dink aan arme mense wat van die hand na die mond leef. Wat nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom nie wat vanaand honger gaan slaap. Wat kinders het wat sê pa, waar gaan ons kos hê? En hulle lees hierdie boek. En hulle hoor, daar gaan 'n dag wees dat die Here ons honger gaan wegvat, ons dors vir altyd gaan les. So dis 'n geweldige beeld wat jou vooruit laat kyk na die lewende Christus as die een uit wie die lewende water kom. En moet nooit dink die boom en die rivier staan apart van God nie. Dis nie dit is uitdrukking van die lewe van God wat voortvloei. God wat die nuwe genesis laat aanbreek. Vers 3. Daar is niemand wat vervloek is nie. Onthou jy uiteindelik toe die eerste mensepaar Adam en Eva oortree het, gesondig het, was daar 'n vloek op die slang. Ons hoor in vers 3 daar is geen vervloekte in die nuwe stad nie. Dit herinner jou aan die slang van Genesis. Die slang wat God vervloek het, wat die mense paar uh, eh, verlei het. Daar is geen kans met ander woorde wat Genesis gaan herhaal nie. Dus, geliefdes, is Openbaring 22 meer as Genesis 1 en 2. Dit neem Genesis 1 en 2 op. Die einde is meer as die begin. Dis nie terug na die begin nie. Dit is die begin en meer. O ja, daar's 'n boom. O ja, daar's 'n rivier van lewe. O ja, soos in die Eden paradys, die riviere en en en die boom. Maar daar's niks wat vervloek is wat in die in die stad van God kom nie. Want die troon van God en die Lam is daar. Dit was nie in Genesis die geval nie, nie waar? God se troon was nie in die in die in die, in die tuin nie. Nie waar nie. God het soos ons onthou in Genesis 3, is dit vers 7, hy het kom wandel in die tuin. Hy het as te ware afgekom uit die hemel om te kom loop saam met sy mense. Maar nou is God self in ons midde. Immanuel, die groot verwagting van die Matteus Evangelie. Um ons sal sien, ek is ek sal opvang, maar as ons later die Johan eh, die evangelies na bekyk, elke evangelie het 'n sekere lyn, al vier evangelies wat hulle loop. Eh, daar's vier evangelies omdat die storie van Christus, die verhaal van Christus, die ware narratief te groot is om net een keer te vertel. Eh, ek sê altyd a story so great that to tell it four times. Ek het dit in New York geleer want die ouens sê mos New York, New York, die stad in die staat. En dan sê hulle altyd a city so great that to name it twice. Ek sê Jesus, a story so great they had to tell it four times. En en elke evangelie vat jou uit 'n ander hoek uit na ons Here Jesus toe. Dis soos soos die diamant van God. En dan draai Matteus hom so en dan kyk jy op hierdie hoek na Jesus. En dan draai Lukas hom so en dan kyk jy. So Matteus in elk geval. Matteus wil sy evangelie omring met Immanuel. Nie waar nie. Hy is die Immanuel evangelie. Daar in hoofstuk 1 is dit vers 7 in die in die jong meisie sal 'n kind in die wêreld bring en julle moet hom Immanuel noem. Dis Matteus alleen wat daai beklemtoning maak. En hoe sluit Matteus 28:19 en 20 af? En ek is by julle al die dae. Dis Immanuel. So Matteus se raam, die die raam om hierdie pragtige skildery van die Here wat hy vir ons gee. In Matteus, as ons Matteus lees, is Immanuel. Dis presies wat Openbaring vertel, dis Immanuel. Hy's by julle. Al die dae tot die einde en van die einde af tot in ewigheid. Immanuel. Die lam is daar. So ons hoor twee dinge, daar is nie 'n vervloekte in die stad nie. En ehm um, hierdie is vir my baie mooi. Toe ek dit lees, ek het dit ek het dit ek het dit nie besef nie tot ek het in my voorbereiding sommer so na die Griekse teks sit en kyk. En dit het my nogal verras dat ek hoor dat God se slawe sal hom in die stad aanbid. Nou hoekom verras dit my want ek sou verwag het Johannes sou hier gesit het God se kinders. Dis die natuurlike want dit is mos nou God se kinders wat daar is. Dis sy volk het hy in hoofstuk 21 ehm, vertel. En dit het my so oomblik omkant gevang. En dit het my opgewonde gemaak want ek weet kerk weet dit nie aldag nie lyk like my. Maar ek weet die gunsteling term wat Jesus gebruik in die Markus Evangelie vir gelowiges is die woord doulos. Ek weet die gunsteling term wat Paulus vir homself gebruik is die woord doulos, slaaf. O, hy is 'n apostel wat sy funksie betref, maar hy loop nie rond en sê julle weet ek is Jesus se apostel nie. Hy sê ek is 'n slaaf van Christus. Hy sê vir die Korintiërs dan 2 Korintiërs 4 ek is julle slaaf ter wille van Christus. So wanneer Paulus hom teenoor Jesus posisioneer, is hy Jesus se slaaf. Wanneer hy vir die mense sê wat Jesus van hom verwag, is hy sy apostel. Hy is die hy is die een, die gesant, die gestuurde, want dis wat apostolos eintlik beteken. Ek is 'n gestuurde van Christus. Maar wanneer ek myself teenoor Christus posisioneer, is ek sy doelos, sy slaaf. Ehm um, ja ja, Paulus weet hy's 'n kind van God maar hy besef hy's onder Christus. En ek moet sê, dis nogal 'n ding om te aanvaar. Onthou julle Jesus, ons as jy nou die Markus Evangelie lees, nou weer Markus se kyk op Jesus. Jo, dan wil Markus dit baie kere sê, veral in Markus 8 tot 10. Daar vanaf vers 16 wanneer Petrus Jesus bely, 26, da, skus Mark, ek dink nou Matteus 16. Uh eh, daar van Markus 8, daar by vers 24 verder dan uiteindelik tot in Markus 10 dan sê Jesus wie groot wil wees moet almal se slawe wees. Hy sê kyk na die seun van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, daai Markus 10:45. En nou in die nuwe Jerusalem is ons nog steeds die slawe van God. En wat doen 'n slaaf? Wat doen 'n antieke slaaf? O, dis eenvoudig, jy doen wat jou meester sê. Dis nie ingewikkeld nie. Jy doen wat jou meester sê. So as jou meester sê spring, spring jy. Dis dit. Maar hoor nou wat is die opdrag in die nuwe Jerusalem? En sy slawe sal hom aanbid. En dit is 'n baie mooi Griekse woord. Dit is 'n die, uh, die Griekse woord latrioein beteken letterlik dis amper 'n priesterlike aanbidding. Dis nie net is nie net aanbid nie, dis amper die funksie wat die priesters gedoen het. Dis daai gelaaide Griekse woord van priesterlike aanbidding. So jy is 'n slaaf wat soos 'n priester is. So God sê, weet jy wat? Jou werk. Want mense vra nou wat gaan ons in Nuwe Jerusalem doen, nê? Nee, nou hoor jy, jy gaan 'n slaaf wees. Sê jy ons gaan sê nee, ek was nou lank genoeg hier op aarde. Jy gaan 'n goeie slaaf wees by die Here. Jy gaan die werk van 'n priester doen. O, jy gaan lof na God toe dra. Jy gaan hom aanbid. Jy gaan aan sy teenwoordigheid wees. Jy gaan in 'n nuwe stad loop wat oop is. En jy gaan nie net Sondag hom aanbid nie, dit is jou werk as jy daar is. En dan vers 4. Dis 'n baie belangrike woord. En hulle sal sy gesig sien. Sy prosopon. Die Griekse woord prosopon beteken gesig. Net een keer as ek nou vinnig kan onthou en ek kan verkeerd wees, maar net een keer in die Nuwe Testament voor die wederkoms word die woord gebruik dat iemand Christus se gesig sien. En dis Paulus. Hy sê daar in 2 Korintiërs 4. Hy sê daar in vers 1 tot 6. Hy sê ek was hy gebruik 'n pragtige beeld. Hy sê God wat in die begin lig uit donker gemaak het, het in ons lewe 'n lig laat skyn. Nou vertaal die vertaling dit om ons te verlig met die heerlikheid van Christus. Maar daar staan in die Grieks toe ons die prosopon van Jesus gesien het. Nou prosopon beteken soos ons na mekaar kyk, face to face, gesig tot gesig. Nie deur die internet nie, nie deur 'n foto nie, een op een, oog tot oog, oor tot mond. Ehm um, julle verstaan. Dis dis gesig. En die hele Bybel het die versigtiging al die gelowiges om God te sien. Onthou jy Eksodus 33? Die groot man. Die groot groot groot leier van die Ou Testament, die grootste leier van God in die Ou Testament, Moses. Eksodus 33 wanneer hy al lank met God wandel. Mense sou nie verwag het in 'n sekere sin Moses sou dit vra nie. Wat vra hy vir die Here? As ek jy net mag sien as ek u net mag sien, Here. En dan kom hy al lank pad met die Here. Dan het hy al in die tabernakel tyd met die Here deurgebring. Dan het die Here al met Moses gepraat oor ons ook in Eksodus 33 soos 'n man met sy vriend. As ek u net mag sien. Ehm um, vanaand vorentoe. Johannes 14. Ek dink vers 8. Ons Here Jesus het laaste donderdag aand hy's hy's besig om sy disippels sy finale gesprekke te hê. Die kruis is net daar. Wat sê Jesus? Wat wat vra ehm um, Filippus? Dis dan wanneer Jesus sy groot woorde sê vir sy disippels, moenie moenie bang wees nie. Ek gaan weg, maar moenie bang wees nie. En dan sê hy vir hulle ek is die weg en die waarheid en die lewe, daai groot vers, daai groot vers wat ons met soveel reg so vanhou. En dan dan vra Filippus vir hom: "Wys ons wie?" Die Vader. En dit sit Jesus so vir 'n oomblik omkant. Hy sê ek is al so lank by julle, Filippus. En hy vra dit: "Ek is al so lank by julle. My woorde moet vir jou oortuig. Dis God." Maar dis die diepste sug van 'n mens om God te sien. Het julle al agtergekom in in in ons is bevoorreg hier's mense wat regtig baie van meer van musiek weet as ek vanaand hier. Maar ek kom agter in ons musiek ook is daar 'n diep smag na die Here. Nie waar nie. I go to the garden alone. I walk with him and I talk with him. Daar's hierdie diep verlange om meer van die Here te hê en musiek is een van die maniere aanbidding. Ek dink aan die psalms. Is dit Psalm 1 of 43 uh eh, soos 'n hert wat smag in dorre streke, Psalm 63. Hoe ek verlang om in die Here se teenwoordigheid te wees, om voor sy voor hom te mag staan. Michelangelo, as hy sy groot dakfresko verf in die Sistynse kapel, dan dan smag hy dat die vinger van God net aan die mens kan raak. O ons verlang na God om by God te wees. Hoe sê die psalmskrywer daar? 'n Uur in u voorhoewe is byt, beter as 'n duisend daar buite. O, as ek net by die Here kan wees. Hier is die ding. Die Bybel sê daar gebeur twee dinge in 'n gelowige se lewe en hierdie is vir my belangrik net om dit aan te knoop. Jesus sê vir ons oor en oor Johannes 5, Johannes 6. Ek is die brood wie lewe gee. Ek is die water wie my geëet het sal nooit weer honger word nie. Wie my gedrink het sal nooit weer dors word bedoelende ware verlossing. Maar hierdie beelde moet dit nie verwar daarmee nie. Jy's verstaan, hierdie beeld sê Jesus is genoeg. Maar daar's 'n die beeld word ook anderster gebruik in die Nuwe Testament en in die Ou Testament, dat daar by die gelowige se lewe 'n dieper dors en 'n dieper honger is. Al is jou honger versadig, ek het niks meer nodig as Christus nie, maar ek het meer van Christus nodig. Maak dit sin? Ek het niks meer as Christus nodig nie, maar ek het meer van Christus in my lewe nodig. Christus is genoeg, maar Here nog van U. As dit sin maak. So my honger is versadig, maar Here ek honger na U. My dors is geles, U is genoeg, waaragtig U is genoeg, maar kort meer. Dis die stryd. En uiteindelik die vraag van alle gelowiges, sal ek God sien? Sal ek die lewende God sien? God waarsku vir Moses in Eksodus 33: "Wie my sien, sal sekerlik sterf." Ek is te heilig. Maar in die nuwe Jerusalem, waar die Heilige Gees jou inbring, en hulle sal God se gesig sien, sy prosopon. Dis 'n geweldige teks. Ons almal, en hoor mooi, Hulle almal, daar staan nie sekere gelowiges nie. Met groot respek geliefdes, daar's nie 'n bodorp en 'n onderdorp in die hemel. Daar is nie ehm um, senior Christene wat meer vir die Here gedoen het, wat nader aan die Here is en hom meer kere kan sien nie. Daar staan die hoofstraat is oop. Hulle sal God sien. Hoofstuk 21 het dit gesê, hy wat oorwin kry alles. Daar's nie rangordes, jy kry klein huisietjie en die ander kry 'n groot kathedraal nie. Dis 'n dwaaling wat die Katolieke vir baie eeue in ons kele afgedruk het en ek sien baie protestante nog sluk van hierdie saints, né, die heiliges wat nader aan God sit en dit het hulle weer by die ou Jode oorgekry. Van die ou Joodse rabbies in die apokaliptiek het geglo daar so rangorde in die hemel. Jy het eers die, die aardsengele wat naast naast aan God sit, dan het jy die aardsvaders, dan hierdie profete en die heiliges van die Ou Testament en dan kry jy die gewone mense. So daar's hierdie rangorde. En toe die Katolieke gekom en toe verklaar hulle sekere mense saints. Hulle het daai term van ons afgesteel. Geen protestant wil eintlik meer van hom of haarself praat as 'n heilige nie. Dis jammer want dit is nie in die eerste plek 'n etiese term nie, dit is 'n verlossingsterm. God noem gelowiges heiliges. Nou het ons gesê nee, ek sal besluit of ek heilig is afhangende van wat ek doen of nie. Het jy die verskil gehoor? God noem jou heilig in die Nuwe Testament in die eerste plek. Dis iets wat God jou toereken. Dis iets wat hy jou noem omdat hy jou gered het. Alle gelowiges, al Paulus se briewe, ek dink op een na al sy briewe. Geroepe heiliges in Korinte, geroepe heiliges in Tessalonika, Ek het so een keer 'n eksperiment gedoen, so 2, 3 jaar terug, het ek vir al my vriende, ek het dit al vertel, vir 'n jaar lank as ek vir hulle e-posse stuur, dan sê ek ehm um, heilige so en so, heilige Johan, heilige Chris. Dan sê hulle jou is my later, wat sê die ding van heilige? Ek sê wanneer laas julle die Nuwe Testament gelees, ouens? Dis hoe Paulus al sy briewe begin. Nee, maar ek's nie heilig nie, ek sê God verskil. God verskil. Hy noem vir daai Korintiërs wat in sonde leef, heilig is. 'n Tweede lyn is word heilig. 1 Petrus 1 Petrus 1 eh, Petrus 2 vers 9 en 10. Levitikus: Wees heilig want ek is heilig. Maar gelowiges sal God sien, gelowiges is slawe en hulle is heiliges. En God se naam is op hulle voorkoppe. O, hierdie is baie belangrik. Gelowiges het altyd 'n dubbele merk in Openbaring. Almal het ons vir mekaar gesê toe ons hoofstuk 13 gelees het kry koue koors en angsaanvalle oor die 666. Christene weet meer daarvan as van God se merk. En dan sê ek altyd vir myself gedoorie waar, hoe's dit moontlik? Dat mense altyd weet van die 666 merk en en eh, koue koors kry, iemand 'n SMS hier rondstuur of 'n e-posjie of ergens op Facebook sit, daai nommer kom nou weer. Dan slaat Christene daarom vir jou dekking. Maar niemand is opgewonde as Christus sê ek merk my kerk, my ware kerk reg deur Openbaring, hoofstuk 7. Ons word verseël. Onthou julle? Ons gaan nou kyk. Ons word verseël. Alle gelowiges, die 144.000, die volle kerk word verseël. Hoofstuk 11, die twee getuies se name is in die boek van die Lam. Hoofstuk 3, ons name is in die boek van die Lam. So, God merk dubbel. Hoofstuk 14 God se naam op ons voorkoppe en ons name in sy boek. So God het 'n dubbele merkstelsel. Ons het nou net in die vorige hoofstuk gelees dat ons name in die boek van die lewe en nou hier weer 'n keer dat ehm um, God ons gemerk het en dat ehm um, sy naam op ons voorkop is. So tot by die wederkoms en verby sal God se naam hier sien. Sal God se naam hier staan. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, ons almal is getatoeë. God het sy naam op ons geskryf. Baie het jy dit. En as jy eendag by die Here kom sien, sien nou moet jy so vat en sê Here, u naam is op my voorkop. Ek glo dit, maar Here, ek wil dit graag ook sien. Daai tatoe is nog onsigbaar, né? <laughs> jy verstaan, ek bedoel God se merkteken, sy uitkenningsteken, hy het ons almal gemerk. Ons is gebrandmerktes geskryf deur die bloed van die lam. En dan hoor ons weer 'n keer wat hoofstuk 21 ook gesê het, daar is nie ehm um, lig nodig nie. Uh lig en lampe is uit. Dit is belangrik dat die ware lig wat die wêreld verlig is nou in die stad. Is in die kantoor, is in die huis, is in ons lewe. En God, die Here God sal hulle lig wees. En dan hoor ons van hierdie slawe, hulle sal heers. So ons is nie net slawe en priesters nie, maar ons is ook konings ons sal heers vir ewig slawe priesters konings nie nodig om meer 'n profeet te wees in die nuwe Jerusalem nie nie waar nie daar's niks profeties meer nodig nie slawe priesters en heersers vir ewig en tegnies eindig openbaring se openbaring daar dit sluit die openbaring af Johannes vat ons ander kant die wederkoms, trek die gordyne eentjie oop, kyk deur die sleutelgat en ons sien die wie's wie, die wat's wat en die hoe hoe. Wat gaan ons doen die hoe's hoe? Wat gaan ons daad doen? En ons sien ons gaan God aanbid en ons gaan in sy teenwoordigheid lewe. Kom ons blaai bietjie terug. Kom ons vra vir onsself, ons het deur hierdie boek getoer, gereis. Hier en daar aangeland in 'n hawe. By sekere tekste langer stil gestaan, by ander tekste korter. Hoekom het God hierdie boek vir die kerk gegee? Wel, soos ons die heel eerste keer vir mekaar gesê het, nie om die kerk te verwar nie. Dit doen die kerk van self met hierdie boek. Iemand het een keer vir my gesê ek verwar hulle met Openbaring. Ek sê kom ons kry ons feite reg. Jy is verward oor Openbaring. Moenie my blameer. Nie. Ek kan nie aan verantwoordelikheid aanvaar as 200 ouens jou verwar het en ouens versies gryp en daarmee hardloop en spook spook en bang maak bang maak skree nie. Ek kan nie omdat ander ouens droog maak sê dis oukei okay nie. Ons roeping is om God se woord reguit te lê met verantwoordelikheid tot eer van die Here. En ons het vir mekaar gesê God het hierdie boek aan die kerk gegee om vir die vir die kerk te wys Christus die Here is op sy troon vandat hy in die hemel ingaan tot by die wederkoms en verby. En dis die verhaal, Openbaring is die verhaal van Christus die Here op sy troon, nie in die eerste plek van Satan en van monsters en van drake en van profeseë en eindtyd en het hy nou gepraat oor um, Saddam Hussein of het hulle nou gepraat van bloedmane bo Jerusalem en was dit toe nou die 100 die die 666 dalk nou Hitler of is dit dalk toe nou PW Botha gewees in my studente dae of wie is dit tog nou? Hy's nie hier om vir jou 'n klomp vrae te vra, probleme te skep nie. Dis 'n boek in beeldryke taal, simboliese taal, bendetaal. Ons noem dit apokaliptiek, maar om jou in te vat want Johannes het nie taal nie. Hy moet oor God praat en hoe praat jy in Afrikaans, Engels, Grieks, Hebreëus oor God as jy hom sien? Jy kan nie. So hy gebruik die taal van die Ou Testament en die taal van die simboliek van edelgesteentes ensovoorts om te sê wat hy sien Maar dit wil primêr sê Christus die Here. Ons het en ons vat sommer die Bybel en ons stap so, ek gaan sommer net so saam met jou net so 'n greep maak uit elke hoofstuk. In hoofstuk 1. Johannes is op Patmos. Hy's 'n gevangene. Doen met Johannes is die keiser. Hy regeer 81 tot 96, 'n wreedaard van 'n keiser. Hy laat homself aanspreek soos wat die standbeeld wat daar in Efese vir hom opgerig is wys as Dominus et Deus. Here en God, meester en God. En in sy tyd is daar veral in Wes-Asië in die westelike deel van die Romeinse ryk groot vervolging teen die Christene. En Johannes word die persona non grata, die apostel. Hy word verban na eiland Patmos. Hy's op hierdie stadium waarskynlik die enigste oorblywende apostel van die Here. Paulus is vermoor, al die ander. Johannes het alleen oorgebly. Ons weet Johannes leef tot kort aan die begin van die 2de eeu. Hy was vir meer as 30 jaar op pad ag in, in Efese en nou is hy 'n eh, gevangene uitgeban en hy weet dis sy laaste tyd en dan verskyn Christus aan hom op die dag van die Here. En Christus eh, as hy aan Johannes verskyn eh, Openbaring 1 vers dan met respek. Onthou Johannes was die apostel wat saam met Jesus op aarde geloop het. Dit is hy wat langs die see van Galilea gehoor het hoe Jesus hom roep vir hom en sy broer Jakobus, "Volg my." Dit is hy wat daar was in Markus 9 toe Jesus van voorkoms verander het op die berg. Dit was hy wat daar was in Markus 5 toe Jesus sy hand in die doderyk gesit het en die ou dogtertjie van vir haar gesê Talita kom, haar lewend gemaak het daar in Kapernaum. Dit was hy wat nie weggehardloop het nie, die enigste disipel wat by die kruis gebly het. Hy en die vroue. Vroue was nie so bang soos die mans nie. Petrus het daar met verkykers gestaan en kyk en Johannes en die vroue was by die kruis. Daar het hy gehoor in Johannes 19 hoe Jesus vir sy Jesus vir sy aardse moeder Maria sê daar's jou kind en en en en het Johannes uiteindelik die groot leier van die kerk geword in Efese en daarna. En nou sien hy Jesus en soos daar's niks van maliariteit nie. Dis die opgestane Here. Hy onthou vir Maria Magdalena daar in hoofstuk 20 van Johannes Evangelie dat sy hom wou omhels vir Jesus bedoel ek. En Jesus sê: "Wag Maria, ek gaan na my Vader toe. Ek's die Here." Versigtig. En daarom val Johannes soos 'n dooie neer. Hy sien dis Christus. Dis die Here wat die sewe sterre in sy regterhand hou. Wat um, uit sy mond 'n skerp swaard kom. Hy besef dis die Here aan wie gegee is alle mag in die hemel en op die aarde. En Johannes, hy's 'n gevangene, hy's 'n ou man. En Christus verskyn aan hom en hy sien die heerlikheid van die Here. Ek is die eerste. Johannes moenie bang wees nie, want toe hy vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef in ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk, Johannes. Ek is van die begin tot die einde. Ek kan die dood oop en toesluit. Nie die bose nie, nie Domitianus nie, nie die sataniese magte nie, Christus. Skryf op. In Johannes dit gaan beeldspraak wees, vers 20. Hier's die verborgde betekenis vir die eerste een. Jy sien sewe sterre in my hand, 1 vers 20. En uh, sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars, sewe lampe is die sewe gemeentes. So Johannes, jy gaan 'n bietjie jou kop moet gebruik. Ek gee vir jou beelde, gee vir jou simbole. Jy moet gaan dink. So Christus homself sê vir Johannes, ek gaan vir jou die eerste twee leidrade gee. Die res moet jy nou gaan interpreteer. Nogal interessant. Want Openbarings is ingewikkeld. Jy moet 'n bietjie gaan kyk terloops kantlyn opmerking in die Ou Testament. Elke ou wat Openbaring sien, kry dit amper verkeerd. Selfs Petrus kry dit verkeerd in die Nuwe Testament. As hy laag gaan afsak in Handelinge 10. Openbaring kom nie met instruksies interpreteer dit so nie. Maar Jesus sê vir Johannes, ek gee vir jou die leidrade. Wat jy my regterhand sien, is my leiers en my gemeentes. Johannes, kom ons gaan kyk. Hoofstuk 2 en 3 vat ons na die sewe gemeentes toe uh wat uh, Johannes waarskynlik ook self almal baie goed geken het. Tyfalle geplant deur uh, Paulus en ander ouens, Pergamum, Smyrna, Efese van die bloeipunte van die vroeë kerk. Ehm um, en dan het Christus se brief vir elke gemeente. Hoofstuk 2 en 3. En hy vertel vir hulle hy kom doen as te ware huisbesoek. Christus loop so tussen al sy gemeentes rond. En vir elke gemeente kom vertel hy wie hy is. Dan kom vertel hy wat hy gesien het in die gemeente. En dan roep hy die gemeente op tot 'n bekering. Dit het ek vir julle, dit het ek teen julle. En gewoonlik sluit dit af met 'n belofte. Hy wat volhard, hy wat oorwin, sal dit alles kry. Ehm so Christus is besig om sy aardse kerk te besoek. En vir Johannes te sê ek weet presies. Dink maar aan die gemeente daar in Laodicea in hoofstuk 3 daarvan af vers 14. Laodicea, die klein gemeentetjie daar tussen die groot rykes wat ehm um, naby Hierapolis gelê het, net so teen Hierapolis en Kolosse. Laodicea, die gemeente wat baie ryk was maar wat slegte water gehad het. En Jesus stap daar rond en hy sê julle is amper soos julle water. Julle is nie warm nie en julle is nie koud nie, julle is so frank, julle is so swalerig. Mense wil julle uitbraak. Maar voor ek dit doen sê Jesus, raai ek julle aan om kom koop by my. Ek het ehm um, goud, suiwer goud. Ek het klere. Julle dink julle klere met julle ryk stad. Ek het beter klere, spierwit klere. Ek het ware goud. Ek het oogsalf. Julle dink um, Laodicea want hulle het ook sal verkoop Colurium. Dis goed. Ek het beter is. Ek kan julle vir altyd laat sien. En dan staan ek by die deur en ek klop. 3 vers 20. By my gemeente sien net dis nie 'n sendingteks in die eerste plek nie, dis 'n kerkteks. Ek klop by my kerk. En as jy oopmaak, ek kom met 'n mandjie kos. Julle het gehoor julle maak my naar, maar weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan vir julle goeie kos gee. Ek gaan saam met julle fees hou. Maak die deur oop en ons gaan fees vier sewe gemeentes. Een na die ander. Johannes was daar in Efese en net so naby daar was die eiland Patmos, Smyrna. Bloeiplekke tot in die latere vroeë kerk, al daai plekke. Ehm um, Christus skryf hulle. Christus die opgestane Here is op besoek aan sy kerk. En dan dan vat Johannes 'n reis van 'n ewigheid 'n reis van 'n leeftyd. Niemand minders nie as die Heilige Gees daag op in hoofstuk 4 vers 1. Maak 'n deur in die hemel oop en sê vir Johannes kom. So die enigste manier hoe jy terwyl jy lewe in die hemel kan kom is wanneer die Heilige Gees jou reisgids is. En die Gees neem Johannes onder sy vleuel en in een oomblik stap Johannes in die beheersentrum van die Almagtige in. Hoofstuk 4, 5, 6 en 7 het ons mekaar 'n paar keer gesê is die is eintlik Openbaring. As jy 4, 5, 6 en 7 verstaan, is die res van Openbaring uitborduur, uitbrei daarvan. Hoofstuk 4 en 5 vat jou in die hemel in. Hoofstuk 6 en 7 vat jou op die aarde, van die hemelvaart tot by die wederkoms. En dit is waar Openbaring afspeel. Die groot vraag van hoofstuk 4 is die wie's wie in die hemel. Wie? So hoe sing uh, Janita Du Plessis, wie's die ruiter, wie is in beheer, wie sit in die hemel op die troon? Wie is op die troon? En dan sien ons die troon van God. As Johannes instap, is dit nie 'n plek nie, maar dis wie daar is, God met die sewe geeste om sy troon, naamlik die Heilige Gees, want dit is simbolies. Johannes wil sewe gebruik om te sê die Gees in al sy volheid. En dan sien hy dit so spieelglad voor God se troon, soos 'n spieelgladde see. Satan is nie daar nie. Maak nie so nie. Dis soos die water maak as die bose magte dit roer nie. En hy sien reënboog rondom God se troon. Dis maar sy manier om Genesis 6 uit te druk. Dis die God van die verbond, dis die ware God. Dis die God van Abraham, Isak, Jakob en Noag. Die God van die woord. En hy sien 24 ouderlinge so reg rondom God se troon sit. En ons het gesien in hoofstuk 21 dat die nuwe Jerusalem gebou is op die poorte en dat hierdie hekke ehm um, daar is die 12 stamme en die 12 apostels. So as jy 24 ouderlinge sien, dan laat dit jou dink aan die 12 stamme, dis sy beeldspraak en die 12 apostels wat vir jou 24 gee, met ander woorde, die ware volk van God wat reeds in die hemel is. Waar is hulle? Rondom God. En ons het vir mekaar gesê het ons dit gesê, gesê het, "Sjoe, almal is ewe naby aan die Here." Want as jy jou wiskunde goed onthou en ek myne onthou, is alle punte op 'n sirkel sê wat sê die wiskunde ewe naby aan die middel. Die afstand is weg. Almal is naby God. Ons sien en die, en dan begin ons luister. So eers help Johannes ons om te sien. Ons sien die Almagtige, die Gees, ons sien ook die vier lewende wesens wat hy by Jesegiel gaan haal se begin. Begin van die boek Jesegiel wat die vier windrigtinge verteenwoordig die skepping verteenwoordig. Wilde diere, makdiere, ligdiere, seediere. Alhoewel hulle nie almal net presies so gebruik nie, wil hy vir ons sê die skepping is ook by God, want God is die skepper God. So daarom sien jy ook dat soos ons gesien het in hoofstuk 21, die skepper en die skepping by God is, dat hulle ook 'n stem by hom het. Soos die Ou Testament oor en oor sê, Micha, die berge sal uitroep teen julle soos die psalms oor en oor sê, dis die berge wat God se lof verkondig. Dis die donder weer wat sy almag uitwas syn. Skep hom. Nou begin ons hoor wat gebeur. Ons sien, ons gebruik ons primêre sintuig saam met Johannes. Hy laat ons sien in die hemel en dan laat hy ons hoor. So saam met die sien hoor ons hoe die hemelse skare voor God neervaal en hom aanbid. En ons hoor hoe hulle hom aanbid, heilig, heilig, heilig sing die sing die um, hemelse skares en dan sing die die 24 ouderlinge u is waardig want u het alles geskep. Ons sluit aan by 'n crescendo van lof in die hemel. Ons sien die wies wie God, sy hemelse kerk, sy gees, sy engele magte, hulle is almal daar behalwe een persoon. Christus. En daarom het ons vir mekaar gesê as jy Openbaring lees, moet jy hom so lees want baie keer gebeur dinge so wat Johannes so vertel, maar maar maar die hoof die boek is ook geskryf as 'n spannende novelle. Dit is soos dat jy moet sê Johannes, help my. Waar is Jesus? Johannes, dit kan nie wees nie. Waar is my Here? Ek sien hom nie in die hemel nie. Kan dit wees? Nou moet jy die vraag vra met angs. Kan dit wees dat die graf vol is? Is Paulus, die ou Paulus, voordat hy tot bekering gekom het, dalk reg? Christus is dood. Waar's Christus? Is 1 Korintiërs 15 dalk waar dat as Christus nie opgestaan het nie, is my geloof nutteloos? Waar's Christus? Dis die vraag. O, jy's opgewonde want jy's in die hemel. Maar aan die einde van hoofstuk 4 moet jy desperaat uitskree. Johannes, ek soek Christus. Waar's hy? Johannes sê ek sou bly het gevra. Hoofstuk 5 vers 1. Vat ons Ewe skielik sien Johannes in God se regterhand 'n boekrol. O, en dis 'n bekende beeld. Dis die beeld van ook van die seëgeel en dit kom ook uit die wêreld van daai tyd af wanneer 'n koning op sy troon sit, het hy sy raadsplan of uit sy septer. En hier sit God met sy magtige raadsplan. En onmiddellik weet Johannes dit is God se plan vir die wêreld. Nou kyk Johannes rond En dan gebeur daar iets wat nooit weer in die hemel sal gebeur nie. Onthou as jy in die hemel aankom, jy gaan daai bordjie sien. Huil verbode. Huil verbode. Ons sien die bordjies rook verbode, maar in die hemel gaan daar nog 'n bordjie wees. Huil verbode. Jy huil nie, jy huil nou klaar. So as jy wil huil, huil. Maar in die hemel is jou trane afgedroog. Johannes was die laaste huiler in die hemel. Hy bars uit en hy huil 'n dam want hy weet waar's my Here? Waar's Jesus? Net Jesus kan daai rol oopmaak. Jesus het vir my gesê toe ek saam met hom op aarde was, aan my is gegee alle mag. En selfs Johannes is in daai oomblik in 'n spanning. Waar's my Here? Waar's Jesus? Ek het by die kruis gestaan. Ek het hom gesien opstaan. Ons kon hom aan hom vat. Waar's hy? Dis aan sy plek. Sy huis, sy heimat. Hy het vir ons gesê ek het die evangelie geskryf. As my werk klaar is, gaan ek terug na my vader toe en ek gaan vir julle 'n plek voorberei. En as die plek klaar is, gaan ek julle kom haal. Waar is my Here? Jy verstaan die spanning van hierdie boek as jy hom reg lees. En terwyl hy al spring hier van die ouderlinge op, daar's so klein konsternasieetjie in die hemel. Moenie huil nie. Daar's 'n leeu op pad. Daar's 'n leeu op pad, Johannes. Hy sê Johannes, o ja, ja ja, die leeu van Juda. Wat sê Genesis 39? Die leeu van Juda is op pad, die brullende leeu. En dan kyk Johannes en dan sien hy 'n geslagte lam, sy groot beeld vir Christus in Openbaring. Daar's die Here. sien nou stap Jesus in die hemel in. En dan weet ons presies histories watter oomblik is Johannes in die hemel. Wanneer kom Jesus in die hemel aan? Met sy hemelvaart. So God nooi Johannes vir die hemelvaart. O, hy het hom genooi Matteus 28 vir die vertrek. Handelinge 1, Johannes was daar. Onthou jy? Toe die engel gesê het Handelinge 1. Lukas 24, daai oorgang na Handelinge 1 toe. Galileese manne moenie huil nie. Hy gaan weer kom soos julle hom gesien het. Hy kom. Hy kom terug. Maranatha. Hy kom, julle kan dit sing. Kom, Here. En nou staan Johannes en hy sien hoe kom Christus. En die eerste ding wat daar gebeur in die hemel, daar breek 'n hemelse erediens van astronomiese proporsies uit. Christus vat die boekrol net hy kan. Niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kan nie. Hy neem dit uit God se hand. Hy neem alle mag. En dan begin die hemel sing aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Behoort al hierdie eer en lof en waardigheid. Christus die Here het die mag. Christus die Here het alle mag. En dan dan sien ons hoe al die 24 ouderlinge hulle krone af en hulle buig want onthou hulle slawe, né? Konings maar slawe. Nooit te groot om nie te buig nie tot in die nuwe Jerusalem en tot daar in die hemel buig hulle voor God. Dan sluit die hemelse weermag aan, miljoene der miljoene engele, triljoene, eindeloos baie. Voeg by alles in die skepping besing die lof van Christus en God En nou het ek die hemel gesien, die wie's wie, die Vader, die Gees. Ek weet waar as ek op pad teen gaan rondom die troon sit. Ek hoor wat doen hulle. Maar die lewe gaan aan. Bring Johannes my terug grond toe. Hoofstuk 6 en 7. Hoofstuk 6 trek Christus die oop die die die gordyn oop vir Johannes. Wys hy vir hom in een hoofstuk van die hemelvaart tot by die wederkoms. O, dit is so belangrik om dit raak te sien. Mis jy dit, mis jy Openbaring. Dat hoofstuk 6, daai ruiters wat ry, jou vat van die hemelvaart en waar eindig hoofstuk 6? By die wederkoms. Waar begin hoofstuk 7? By die hemelvaart. Waar eindig hoofstuk 7? By die wederkoms. So jy kry twee kykke. Hoofstuk 6, die ongelowige wêreld. Wat gebeur vandat Jesus daar aangekom het totdat hy weer kom op aarde? Wat gebeur in die nie-gelowige wêreld hoofstuk 6? Hoe eindig die storie, die storie van nie-gelowiges in 'n neete dop het jy 'n voelvlug oor die hele geskiedenis tot by die dag van die Here in die nie-gelowige wêreld hoofstuk 6. Hoofstuk 7 Wat van ons? Ons hier op aarde. Ons wat nog op pad is. Ons wat die naam van die Here op ons lippe het, wat hom loof. Here, hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons dit maak? Hoe sal die dag van die Here vir ons wees? Hoofstuk 6 vertel van die vier ruiters wat losgelaat is. En daai vier ruiters hardloop reg deur die geskiedenis. Daai vier perde en die ruiters. En hulle bring onderskeidelik geweldige vorms van lyding. Ons het vir mekaar gesê daai ruiter op die wit perd moet nie verwar word met die ware ruiter op die wit perd van hoofstuk 19 nie. O, dis Christus. Christus die Here met die swaard met die naam op hom geskrywe, die Godvreesende name van hoofstuk 19. Maar die ruiter in hoofstuk 6 het 'n swaard. Hy het anders ag 'n pyl en boog, skus, pyl en boog. Dis 'n misleidende beeld, dis dwaalleer. Dis daai beeld wat Paulus gebruik vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 11 dat ehm um, Satan homself verander in 'n engel van die lig. Satan, ek weet nie in jou lewe nie, maar Satan kom nie na jou toe en sê met sy volle um boosheid en sê ek is Lucifer uit die hel met daai daai skrikwekkende voorkoms van die draak en sê ek gaan jou versoek nie. Hy kom na jou toe in die vorm van 'n engel van die lig wat die evangelie 30% afdraai. Ag, moenie so ernstig wees nie. Vertel iemand my vanoggend, skuis net so iets persoonliks, ek het in die week ernstige week van gebed gehou sê sy buurman vir hom en vra jou bers hy moet nie so reguit wees nie. Dit maak ons te ongemaklik. Nou lag ons maar saam sê ek kom ons stuur vir daai ou maar 'n brandweer badgie maar die vuur het dood maak sê van ek probeer die regheid wees nie ek probeer die woord van die Here sonder <laughs> draaie verkondig as dit regheid is dan wonderlik maar hoe dit ook al sy geliefdes dwaal leer versag die Here se woord lyk soos die waarheid maar dit is nie En daar's 'n vaal perd en 'n swart perd en 'n 'n 'n rooi perd en dit bring hongersnood en inflasie en dood tot by die wederkoms. Die Jehovah getuies al alles op alles verkeerd, maar hulle is ook verkeerd dat die wêreld sal beter word. Hulle sê die wêreld sal op 'n dag beter word, dan breek die koninkryk van God aan. Paulus sê dit sal erger word. Openbaring sê tot by die dag van die Here. As God nie ingryp nie. Die VVO gaan dit nie doen nie. Donald Trump gaan dit nie doen nie. Ehm um, Eskom nee, goed, los dit. Goed. Julle verstaan. God moet ingryp. Hy moet sy wêreld verander. En dan sluit hoofstuk 6 af met die goddelose wêreld en die wederkoms is op hande. Die konings, klein en groot, 'n magtige slawe Met eens is ons by die dag van die Here en hulle hulle roep uit berge val op ons heuwels bedek ons vir die toren van hom wat op die troon sit en die oë van hom uh, van God op sy troon. Ehm um, dit is 'n geweldige beeld. Ehm uh, hoofstuk 6. Hulle roep, hulle roep die berge uit. So hoofstuk 6 vat ons deur hierdie ruiters en dit vat ons vinnig vorentoe tot by die wederkoms. En ons is by die ongelowige wêreld en hulle skree val op ons vers 16. Bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en die woede van die lam. O Jesus het sagte oë. O Jesus het liefdevolle oë, maar op die laaste dag kom hy as die seun van die mens. Onthou jy Markus 14 het hy vir die hoofpriester gesê toe toe hy hom gevra het daar in vers 61 is jy die seun van hom aan wie die heerlikheid toe kom toe sê Jesus ek is en jy sal my op die wolke sien kom met al my engele en toe sê die hoofpriester jou godslasteraar Maar hier kom Jesus en sy woede brand teenoor hierdie mense. Die groot dag vers 17 waarop hulle die oordeel voltrek het aangebreek en nou net soos hoofstuk 4 is daar hierdie massiewe spanningsmoment. Wie sal staande bly op die dag van die Here? Geliefdes, dit is so 'n mooi boek en dit breek my hart as mense die boek so versnipper. As jy hom so deurlees, het Johannes hierdie spanningsoomblikke jy lees tot hierso vir die eerste keer en jy lees daai boek so deur en jy sien almal val neer en wil jy het klippe moet hulle bedek want God kyk vir hulle. <laughs> en dan vra Johannes, wie sal staan op die dag van die Here? Dis waarmee hoofstuk 6 afsluit, die grootste enkele vraag, die laaste vraag wat oorbly in die heelal. Die een vraag wat jy en ek moet antwoord van alle vrae, van die miljoene vrae en ek hoor ek onthou nog daar was 'n ou wat in my hoërskool daar gesing het, "There more questions than answers." En ek dink is dalk nou nog meer. So ons het al op skool gedink het, ons het dit vir die onderwyser ook gesê, hy het ons nie geglo nie. Toe die onderwyser ons een keer vra, "Hoe kry ons die vrae verkeerd nie wiskunde toe? Sing iemand van my liedjie, "There more questions than answers." Ons het gelag die onderwyser nie. Ehm um, feite is geliefdes. Die, daar gaan een vraag oorbly wie gaan staan op die dag van die Here? Kan iemand staan? Want hierdie ons lê, hulle lê, hulle vlug, hulle kruip. Johannes sê ek sou bly het gevra hoofstuk 6. Uh gaan aan na hoofstuk 7 toe. Hoofstuk 7 vat ons weer terug na die wederkoms, ag na die hemelvaart. Jesus is in die hemel. Die lof het uitgebreek hoofstuk 5 en op daai selfe oomblik begin hoofstuk 7 op die aarde wat sy kerk betref. Ons lees op beeldryke taal word daar vertel van die 12 stamme van Israel. Hulle bestaan nie meer nie. Hulle het verdwyn kort na um profeet Hosea. Hosea se 8ste eeu se profeet. Die 10 stamme verdwyn in 721 22 21 onder die Assiriërs. Hulle is weg. God rig 'n nuwe volk op, 12 nuwe stamme, sy ware kerk, 144000. In die hemel 24 ouderlinge, aarde is die ware kerk 144000. Simbolies. Hulle word gemerk deur 'n engel wat die winde vashou voordat hierdie ruiters losbars. Word God se kerk gemerk. Alle gelowiges, ware gelowiges wat sê Jesus is die Here, wat dit hier sê en dit hier sê en dit hier sê met hulle lewe is gemerk. Paulus weet dit. 2 Korintiërs 1 If askies ah, ja 2 Korintiërs 1 2 Korintiërs 5 Efesiërs 2 ons is deur die Heilige Gees beseël sê Paulus. Hy gebruik ook daai seël, die vragis, die stempel. Nou kom merk die engel sodat gelowiges nie as hierdie ruiters losbars ons uit die dood ry en ons uit die hand van die Here uitry nie. Want dis die vraag wat Paulus mee worstel. Sal ons dit maak? Hy die Filippense ons vra aan Paulus, hoe sal ons dit klaarmaak? Dan sê hy Filippense 1. God sal die goeie werk wat hy in julle begin het, wanneer klaarmaak? Op die dag van die Here. God maak klaar God bly. God bly saam met jou. Jy's gemerk. En dan sluit hoofstuk 7 af. Raai wat met die wederkoms. Want die vraag is geliefdes, onthou jy? Wie staan op die dag van die Here? En dan antwoord hoofstuk 7 daai vraag. Hoofstuk 7 ewe skielik is ons vanaf vers 9 en ons het vir mekaar daai tyd gesê net om die 144000 nie letterlik te lees nie. Johannes sê vir jou dis beeldspraak. Hy sê vir jou in vers 9 dis 'n ontelbare menigte. So baie ouens vat net die 144000 lees dit letterlik in vers 6 7, maar vers 9 sê vir jou hulle is ontelbaar. Onthou dis beeldspraak vir God se volle aardse kerk. Dit word weer in hoofstuk 14 gebruik. Hierna het ek 'n groot menigte gesien Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal. Dit het ons in hoofstuk 5 gehoor. Hulle het wit klere aangetree. Daar was palmtakke in hulle hande. En ons hoor ehm um, dat hulle het voor God en voor sy troon gestaan, vers 15. Hier kry ons die antwoord. Kan mense staan voor die Here? O ja, verseker. O ja, verseker. Wees hulle Hulle het die wit klere aangetree en hulle het voor die troon vers 9 en voor die lam gestaan, wit klere. En hulle het uitgeroep vers 10: Ons redding kom van hom wat op die troon sit en van die lam. En uiteindelik vra die ouderling vir Johannes, wie is hierdie mense? Dan sê hy, hulle kom vers 14 uit die groot verdrukking. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. O, dis hulle wat staan. O, dit is hulle wat op die dag van die Here die heerlikheid van die Here gaan belewe. Soos ons toe vir mekaar gesê het en ek sê dit elke keer, ek moet dit elke keer sê, elke keer, elke keer as ek hierdie beeld lees, sê ek, dis vir my die mooiste beeld van die Nuwe Testament. Hoor dit weer 'n keer. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom staan hulle voor hom en voor die troon. Die bloedrooi bloed van ons Here Jesus was spierwit. Hoor jy dit mooi? Die bloedrooi bloed van Christus is as te ware die waspoeier van die hemel wat jou was in die hemelse wasmasjien. Die kruis was spierwit en daar staan die Here se kerk, spierwit. En dit word die beeld regdeur Openbaring van die kerk. Kerk is geklee in wit klere. Hoekom? Christus gee dit vir hulle die nuwe kleure van God as jy hoofstuk 19 lees, die fyn wit kleure vir die huwelik, is die kleure wat Christus uitreik. Gewas in sy eie bloed, nuut gemaak deur die lam. En dan staan hulle en dan hoor ons net soos wat ons gehoor het in hoofstuk 21:22. Son sal hulle nie meer brand nie en hulle sal vir ewig in die teenwoordigheid van die Allerhoogste wees. God sal hulle beskutting wees. Die lam sal by hulle wees. Daarom geliefdes, en ek gaan dit daar want my tyd gaan my nie toelaat om deur alles te stap nie. Ek gaan net hier en daar 'n paar grepe nog maak, maar as jy hoofstuk 4, 5, 6 en 7 verstaan, staan nie Openbaring. Dis hierdie boeiende verhaal van wie is in die hemel op die troon? God en die Lam en die Gees. Wat gebeur op aarde? Oor dit gaan baie swaar wees. Maak geen fout nie. Daar's geen waarborg nie dat die reis van gelowiges swaar gaan wees nie. Daarom het jy die heeltyd hierdie grepe. Daarom vat Openbaring jou na 'n paar bloeddorstige tonele toe. Soos hoofstuk 11 dat die bloed van die twee getuies op die straat lê. O hulle die krag van die gees, maar hulle word vermoor. Daarom hoor jy in hoofstuk 13 dat hierdie sataniese diere wanneer die Satan in hoofstuk 12 op die toneel spring en in hoofstuk 13 um, op gelowige sake is, dan hoor jy dat hierdie dier uit die see dat hierdie dier gelowiges doodmaak. Daarom hoor jy in Hoofstuk 17 en 18 wanneer die Satan nog 'n handlanger kry in die tyd op pad na die wederkoms toe, die bose vrou Babylon, dat dat haar brandstof die bloed van gelowiges is en oorspel haar spel is dat sy gelowiges se bloed drink. O, daar's geen twyfel by Johannes. Gelowiges lei nie. Daar's geen twyfel nie. Gelowiges sterf. Gelowiges word soos diere behandel. Maar gelowiges sien die hemel. En ons geen twyfel dat dit die teologie van die hele Nuwe Testament is nie. Paulus op sy eie maniere roep uit ek dra die dood van Christus met my saam. 2 Korintiërs 4. Daar is geen twyfel nie dat 1 Petrus, dat Petrus dit verstaan het. 1 Petrus 2 vers 18. Hy sê Christus het vir julle hierdie voorbeeld gegee dat wanneer Hy het gelei en toe hy gelei het, het hy nie terugbeledig nie. Hy het nie geslaan nie. Hy het sy lyding gedra. Oor dit is die pad van die geloof dat hier op aarde is daar 'n beker om te drink soos Jesus gesê het vir sy twee disippels wat in die eerste plek um, die sitplek in die hemel wil hê. Julle sal my beker moet drink. Maar Christene sien 'n beter wêreld, die Hebreërbrief Ons sien 'n nuwe wêreld. En ek hoor Hebreërs 11 hier langs my. En ek hoor die getuies, die skare getuies van Hebreërs 11. Die helde van ouds, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Elia, Jeremia, Paulus, Johannes. Ek hoor die kerk deur die eeue. Ek hoor my oupa en ouma en ek hoor jou oupa en ouma wat by die Here is, wat God vreesend geleef het. En hulle sit en hulle kyk na ons in 2020 en hulle sê, hou vas. Hou vas. Hou julle oog op Christus. Die begin en die volëinder van julle geloof. Hy's die een wat jou deur die lewe dra. Hy het gewen. En ek hoor hoe moedig die hemelse skare ons aan wat Openbaring 11 teken dit so dat dat die dat ag ekskuus tog Hebreërs 4 Hebreërs 11 dat dat die gelowiges wat reeds by die Here is as te ware die feesvierende skare op die paviljoen is wat nou ons aanmoedig wat ou laas deur die baan moet hardloop wie se knie moeg raak. Dis Paulus wat in 1 Korintiërs 9 vir die gelowiges sê in Korinte moenie moeg word nie. Hy sê hy self oefen homself om elke hou raak te slaan. Hy's soos 'n atleet wat hardloop. Stryd is moeilik. Gaan dit swaar hê. Soos Jesus self gesê het voor sy voor sy voordat hy gekruisig is. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek het die sleutels van en die dood en die doderyk. Ek het die mag van lewe en dood. Ek is die Here. Ek hou my kerk in my hande. Niemand sal hulle uit my hande uitruk nie. Onthou jy Johannes 10? Niemand sal my kinders uit my hande uitruk nie. Niemand nie. Ek is die Here. En daarom wil die teologie van Openbaring vir my vertel van Christus wat gewen het, wat steeds wen en wat 'n fees vir my voor het. En Openbaring wil my oproep om dit te sien, En as ek dit nie kan sien nie, gaan my geloof gaan. Ek wil afsluit en ons het tyd vir 'n paar vrae. Johannes, ag, ah, Jesus, ek verskoning, Jesus het in Markus 13, ekskuus, in Matteus 13 gesê, toe hy die gelykenis vertel van die saaiër of in Markus 4. Dat hoe steiler die pad raak, hoe meer gaan mense geloof verloor, geloof verloor. Sal mense ophou op sy pad wees. Hoe moeiliker dit raak, hoe makliker is dit om op te hou glo. Hoe donkerder dit raak in die wêreld, hoe makliker dit is is dit om in daai stroom saam te gaan. Hoe moeiliker dit is om teen daai stroom te swem, hoe moeiliker jou eie omstandighede raak. Hoe moeiliker is dit sê Jesus, sê Paulus, sê Petrus om aan die Here vas te hou. En daarom is dit nodig dat jy Openbaring lees en elke dag in die hemel kyk. Jy elke dag sien waarheen is jy op pad dat jy saam met Paulus inluister in Filippense 3 vers 20 om te hoor ons is burgers van die hemel van waar ons Christus verwag. Dit het Paulus gedra, dit het Johannes gedra, dit het miljoene Christene deur die eeue gedra. Daarom is die Christendom vandag nog hier. Dis die enigste godsdiens wat op die wreedste maniere ooit vervolg is. Die Jode sê hulle is vervolg. Christene is in hulle miljoene al doodgemaak. En nog steeds is die Christendom hier. Was dit nie Jesus wat vir sy disippels gesê het sommer daar in Caesarea Philippi toe Petrus vir hom gesê het u is die Christus toe sê Jesus nie eers die poorte van die hel van Hades sal hierdie boodskap stil kry nie. O en dan onthou ek die vroeë kerk wat gesê het julle kan ons slaan, julle kan ons doodmaak, maar julle gaan ons nie stil maak nie. Julle kan my trap, julle kan my verneder, julle kan my in tronke gooi, julle kan ons koppe afkap. Julle sal die boodskap dat Christus die Here is nooit stil maak nie. Sonder geld sonder groot infrastrukture het die vroeë kerk gegroei en die wêreld oorgeneem. Ons is in 'n tyd dat ons weer nodig het om die Here beter te sien. Ons het beter geraak om moeilikhede te sien en probleme en foute as dat ons die Here sien. Ek het self gekies om my fokus te verskuif van alles wat verkeerd is en om Christus meer te sien. Dit bring groot vryheid in my lewe. Dit vra moed om elke dag my oog op Christus te hou. Mag weer dis verre weg die beste. Mag hierdie reis deur Openbaring vir jou 'n nuwe perspektief oopmaak. Mag jy die Here beter sien. Dankie, die opname sal so maartmaand beskikbaar wees. Dan kan jy dit weer kyk. Ek weet nie of daar vrae of opmerkings is nie. Ek bedoel ek hoop so. Asseblief. Nee, ons is al drie gelyk het ek gesê. Nie gesê daar is slawe en priesters en konings nie. Christene is al drie gelyk. So daar's nie 'n orde nie. Ek ek wou nou amper vir jou gevra het waar staan dit? As iemand vir my sê dit staan iewers, dan beskuld jy my om te sê waar. Maar ek gaan nie vir jou sê waar nie, maar dit staan iewers. Jy's reg. Ehm um, weet jy die Bybel, kom ons vat 1 Korintiërs 3 waarop die Katolieke en baie ouens vandag, ek hoor nou die dag kom iemand by my en sê hy werk aan sy sewende kroon in die hemel. Ek sê jy gaan soos Daffy Duck lyk like, as jy sewe krones op jou kop het. Ehm um, 1 Korintiërs 3 en daar het die Katolieke hulle hele teorie van die van die vaag vuur gebou word daar gesê waar Paulus sê, sê net voor in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê ons is tempels van die Gees sê jy moet kyk hoe jy bou. Hy sê party mense bou met hout, hooi en stoppels en ander ons bou met goud en ander hy noem drie edelgesteentes versus drie nie edelgesteentes. Hy sê net op die laaste dag sal ons almal voor God staan en dan sal, dan sal ons beloon word. Maar moet baie mooi kyk. Hy praat met die leiers daar. Hy's nie besig om oor verlossing te praat nie. Hy sê vir die leiers, julle moet mooi kyk. Hy sê ek het die fondament gegooi. Hy sê, ehm um, Paulus het die fondament gegooi, dan noem hy van sy helpers wat na hom gekom het, hulle gaan verder. Hy sê nou is dit julle verantwoordelikheid as leiers hoe julle verder bou. Julle kan kies om met hout, hooi en stoppels te bou. Dit is nie vuurbestand nie. Dit beteken as jy 'n vals geestelike leier is, dis dieselfde taal van Esegiel. Esegiel sit 7 of 48. Waar is Jesaja 38 waar hy praat van 39 van die valse leiers, die valse herders, nê? Nee. Ehm um, 40 tot 48 gaan oor die nuwe Jerusalem by Jesaja, so dis vooruit. Maar waar Jesaja so waarsku teen die valse herders. Paulus doen dieselfde. Hy sê kyk hoe jy bou, want God gaan jou bouwerk meet op die laaste dag. Hy sê as jy bou met edelgesteente en goeie materiaal, sal dit vuurbestand wees. Hy sê God sê jou nogtans red. So wat Paulus sê, daar is ook 'n evaluering van die werk, maar Paulus sê nie in 1 Korintiërs 3 daar's 'n rangorde in die hemel nie, nê. Nee. Ehm um, so hy's besig om daai teks in die Katolieke het nie die teks se konteks gelees nie, toe begin hulle met 'n rangorde. Daar's 'n bodorp en 'n onderdorp in die hemel en die saints is nader en al daai ouens. Jesus het die vraag baie mooi beantwoord. Ek sê altyd as mense nou sê net maar jy vat die Matteus Evangelie en jy lees Matteus deur. Kom ons vat Matteus 5, dan sal Matteus sê sê nou maar daar by ehm um, vers uh 17, 18, 19. Daar sal Matteus 'n opmerking maak. Ehm um, hy sê Jesus sê ek nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te plero oor, dit vol te maak. Hy sê as iemand een jota of titel van hierdie wet wegneem, dan sal sy beloning ook weg wees. Dan begin Jesus oor loon praat. Hy begin in die bergrede 'n paar keer sê jy gaan 'n loon kry. Jou loon sal groot wees in die hemel. Maar jy moet die evangelie so lees, soos ons gesê die boek lees. Dan kom Jesus eintlik in Matteus 20, gaan los hy die probleem op van die loon. Dan vertel hy 'n verhaal, jy sal onthou, van arbeiders wat op verskillende tye gehuur word. Een ou word 8:00 die oggend gehuur, die ander ouens 5:00. Wat is die loon? Selfde, 1 denarius. En dan trek die ouens aan hulle vakbond 'n groot krul en hulle is baie kwaad. Die ouens wat 5uur begin het, ag, ag 1uur oggend 8uur begin het en die ouens wat 5uur begin het sê genade. En dan sê die eienaar: "O, dit is wie ek is. Dis my genade. Ek is oop vir almal." So die hele idee, die hele teologie van rangorde kom uit die kerk uit, kom nie uit die Nuwe Testament uit nie. Die Nuwe Testament as ons nou ook net weer kan teruggaan na Openbaring 21. Hy wat oorwin sal dit alles kry. Nie sal 30% kry of 60% of beter kry nie. As jy oorwin, kry jy alles. Christus is die groot gelykmaker. Of jy saam met Lukas 23, wat sê dit vers 344 se man in jou laaste asem tot bekering kom of jy saam met Timoteus in 1 Timoteus 1 vanaf jou grootmoeder se dae af die Here ken, die gelykmaker is geloof. Christus is die Here om hom te sien. Ehm um, so daar's nie rangordes nie. So ek ekskuus, ek hoop nie jy het gehoor dat ek sê daar's verskillende vlakke in die Christene is met eens priesters, met eens slawe, met eens. Ehm um, vir dieselfde rede het ons Openbaring 19 gedoen het, die kerk is te geneig te gelyk die genooides na die bruilof ehm um, as die bruid van Christus. Iemand het my eendag kom vertel, iemand wat hier gepraat het, het ouens kom verwarring sê, jy moet tog seker maak jy's die bruid en nie die genooides nie, dan gaan jy 'n beter plek hê. Nou, dink net 'n bietjie as die hemel ook weer beter plek het, dan sit weer kompetisie. Dan sit mos nie genade nie. Wat het dan verander van die aard af? Dan moet ek teen julle kompeteer en julle teen my om te kyk wie gaan die beste plek kry. En dan moet ons saam met die fariseer in Lukas 18 vers 9 tot 14 voor God staan en sê Here kyk wat het ek gedoen. Hoekom? Dis nie fair wat hulle gedoen het nie. Here, ek het 3 jaar langer geglo as hulle. Dit gaan gebeur. Die hemel gaan 'n verskriklike plek wees as daar rangorde is. Maak dit sin. Baie dankie vir daai goeie vraag. Nog eenetjie dan sou ons klaar. Asseblief. Eh, ons maak nog 2. Ons het nog so tydjie. Asseblief. Ja, ons is nou nie vanaand met Jesegiel besig nie, ekskuus. So, kom ons hou by Openbaring, maar dit is gewone 'n eh, aanspreekvorm, nie waar nie. Dis gewoon 'n eh, 'n stylverskynsel ook by Jesegiel, nie waar nie. Dis 'n uniekheid. Kom net by Jesegiel voor jy's jy's reg. Maar ehm um, dis sal ons sal as ons Jesegiel lees, kan ons dit so 'n bietjie uh, ontrafel. Goed. Asseblief. Nee, ek weet ook nie. <laughs> Jy het my. Ek dink dan nou, bedoel jy nie Matteus 18 waar Jesus sê ons sal soos engele wees of so nie. Maar ek weet nêrens waar Johannes sê ons sal soos hy wees. O, Johannes die Doper. OK, ek is met jou. Dis Matteus 11. Ja, sorry. Ek dog jy wat ons praat nou van ek dog van Johannes die Apostel. Ja, dis Matteus, dis jou Matteus 11, nê. Nee. Ja, dit is net so. Dis reg. Jy het hom. Daar sê. So onthou wat Jesus doen. Kom ons dink net gou die konteks wat ons met elke teks in konteks lees. Johannes die Doper word dis in die proses wat Johannes die Doper sterf, Matteus 11. En uh, Jesus is besig om die skare aan te vat. Hy sê ek weet nie wat jy wil hê nie. Johannes die Doper het in die woestyn gegaan. Hy het kameelklere gedra, sprinkane geëet en hulle sê hy's 'n demoon. Hy sê die seun van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink en toe sê hulle hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy sê Johannes en ek het vir julle op die fluit gespeel soos kinders nie. Hulle wou nie dans nie. Ons het vir hulle musiek gemaak. Jy. Hy sê wat wil julle hê? Wil julle Johannes sê, wil julle my hê? Julle is met niks tevrede nie. Maar dan sê Jesus ook dan begin hy die beeld gebruik. Hy sê vandat die profete daar was, was daar niemand groter nie as die doper. Jesus sê van alle profete in die Ou Testament. Wat Johannes, wat Jesus dus bedoel, die profete eindig, die profete van die Ou Testament eindig by die doper. Hy sê maar nou in die koninkryk is die kleinste, en dis Matteus, groter as Johannes. En nou moet jy Matteus gaan lees. Doen jy nou 'n guns, dan gaan lees jy nou Matteus 18 vanaand dan gebruik Jesus hierdie radikale nuwe beelde. Hy gebruik die beeld ehm um, dis daar waar Jesus Jesus is die eerste ou wat gedoen het dink wat wat daai daai mafia ding gedoen het. Wat die mafia altyd sê, you mess with my people, you will wear cement shoes. Die mafia, né. Nee. Jesus sê julle sukkel met my kleintjies. Ek sal vir julle blok om julle voete sit en julle sal nie see swem meneer. So ek gee vir julle sementskoene. So Jesus dreig hulle. So hy sê wie aan een van my ou kleintjies oligoi in Grieks, aan een van my ou kleintjies raak. Dan begin Jesus daai beeld gebruik, die kleintjies. Dan gebruik hy Matteus 18 vers 1 tot 4, daai teks wat almal so verkeerd verstaan. Hy sê as jy hulle nie verander en soos kinders word nie, hy sê nie jy moet soos kinders glo nie, net my ouma het dit geglo en baie mense wat nie die Bybel ken nie. Hy sê jy moet kinders word, 'n teknon. So daar gebruik hy beeld as jy nie verander en 'n kind word nie, As jy nie 'n kleintjie word nie, 'n oligos, ou kleintjie, as jy nie weerloos raak nie, so dis Jesus se gunsteling beeld. So wat hy wil sê, by hom draai alles om. Dis die punt van Johannes die Doper. Hy's die grootste. Maar Jesus sê nou, my koninkryk's die geringste, groter as die Doper. Lekker as ons die tekste by mekaar kry, nê? Nee. Maar julle sien ek is moedswillig want my ouma het my altyd getormenteer met daai ding. Dit staan iewers. Is daar nog iemand laaste dan maak ons klaar wat iewers iets sê dan ons laaste vragie wat ons moet Openbaring mooi afrond. Ekskuus net maar ons net by Openbaring bly na help dit. Ja. Ja. Ek kan nie praat oor wat die prediker gesê het nie, die hart van die saak, ek het nie gehoor nie. Maar Johannes sê nie Jesus sit op die troon nie, hy sê God sit op die troon. So dis duidelik, hy noem Jesus die geslagte lam in Openbaring. So nêrens sê ek bedoel as ons net Johannes reg lees. Hy die troon is die troon van God. Paulus praat van die troon van Christus. In 2 Korintiërs 5 sê hy ons sal almal voor die troon van Christus verskyn. Johannes gebruik nooit die beeld so nie. So as ons net met Johannes werk, net met Openbaring, dan praat ons van hom wat op die troon sit en die lam. Onthou jy in hoofstuk 21? So nooit sit Christus op die troon in hoofstuk uh, in Openbaring nie. Want hy wil hom voorstel as die geslagte lam. God is op die troon. Maar Paulus het geen probleem om sê ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn nie, voor die troon, dan oor hy's op sy troon. So die troon is die beeld van beheer. 1 Korintiërs 15, hy het al die mag en dan gee dit oor. Ehm um, Die vraag van beheer is 'n ander gesprek. Die enkele grootste verwarring dink ek wat ek ek het dink ek ek het um, ek het een keer by George Bernard Shaw iets geleer, mens moet wag dat 'n idee kan ryp word. Een ding wat ek te gou gesê het is um klomp ouens my verkeerd verstaan. Ek self sê ook hierdie ding van beheer, daar staan daar's geen teks in die hele Bybel wat sê God is in beheer nie. Nêrens. En toe het mense my verkeerd verstaan asof ek sê God is nie in beheer nie. Maar my vraag is, hoe praat God oor God? En nou het ons besluit ons maak ons taal, God is in beheer. Maar elke keer as God verskyn, is God se woorde wat? Wat sê Jesus as hy op die see loop? Hy sê nie toe maar manne ek is in beheer nie. Hy sê ek is by julle. Markus 6, Johannes 6. Wat doen God as hy opdaag in Rigter 6 by Gideon? Hy sê nie toe maar Gideon ek is in beheer nie. Hy sê ek is by jou. Wat sê hy vir jo vir Josef in Genesis skus hierdie finaal my kop vaak. Genesis 39, nê, nee, dis Genesis 38 sê daar in die tronk is, eintlik Genesis 39. As Josef in die tronk sit en die Here was by Josef. So die al wat ek voorpleit is, God se almag word deur God self uitgedruk as ek is by julle. So God se beheer is relasioneel. En ek het die idee die beheertaal kom uit die uit die modernistiese wêreld uit. Dit kom uit die middeleeue uit. Die Nuwe Testament gebruik dit nooit. As jy vir Paulus gesê het God se beheer, dan sou Paulus sê nou, "Vertel my, wat verstaan jy nou nie van God nie? Is hy nie by jou nie?" Nee, hy is in beheer. Sê Paulus, "Nee man, maar Paulus, maar God is by jou. Hy's Immanuel, hy's hier." Nee, maar maar beteken dit hy's nie beheer nie. Paulus sê nie, maar dink jy nou soos 'n Griek het nou jou het jou bedrings geslaan. Want dis die Grieke wat dit gedink het. Ek het so 'n boekie geskryf, ek sal volgende week saambring oor God se wil. Die ou Grieke het daai probleem gehad, nie Paulus nie. Dit kom uit die 4de eeu uit daai soort taal. Is God in beheer? Is jou streepie getrek? Wat moet gebeur sal gebeur. Daai taal is nie Nuwe Testament taal nie, ons dink so. Ons dink so. Die moslems gebruik dit. Inshallah. Die nuwe age ouens gebruik het. Die Nuwe Testament se taal oor God se almag is ek is by julle al die dae. Ek is op my troon. Ek mag afgelei sê hy is in beheer. Maar Stefan het net gekies om die Nuwe Testament se taal te praat. En lyk vir my dit lyk vir my is nog bietjie te gou. Lyk vir my mense wil nog in beheer wees. En ek vermoed in 'n wêreld waar jy niks verstaan nie, gebruik hom sulke taal beheer. Hoe minder ek verstaan hoe meer moet ek maar sê ek verstaan niks, maar ek, ek dink daarom die Here is in beheer. Klink vir my bietjie klein gelowig. Ek sê die Here is by my. Ek sien hom oral. Dis hoe ek oor sy beheer praat. So ek sê nie in afgeleide sin al wil ek dit nie eintlik sê nie. Hy is nie in beheer nie. Ek sê hy is die almagtige, die skepper van hemel en aarde, alle mag is syne. Maar God het nie beheer issues en control issues nie. Hy is nie in command en control nie. Dis linker brein middeleeuse uh, ehm um, rasionalistiese taal. Nuwe Testamentiese taal is ek is by julle, ek is die Here, ek is hier, ek is in jou midde. Maak dit sin? Maak dit sin. Goed. Maar ek sal nie weer daai preke preek nie want dit elke ou sê vir my jy's mos die ou wat sê God sien beheer en sê mm, ek help jou net in jou taal, maar dit help nie, dit help nie. Mense se filters blok om die Here te hoor. Dink ek. Agapetoi geliefdes, dankie, dit was lekker. So die Here wil gaan ons volgende week na Jesus se geboorteverhaal. Ek gaan hoor by Jan en dan gaan karring ons daar. Dit gaan wonderlik wees. Julle kan nie glo nie, julle gedink het Openbaring is mooi. Die mooiste ooit is die geboorteverhale van Jesus. Dis dis my gunsteling tekste as dit nie Openbaring is nie. Kom ons sluit af. Here baie baie dankie dat U ons in die volle waarheid lei. Dankie Here dat U in die hemel en op aarde die Here is. Dankie dat die engele dit sê en dat ons dit agternasing. U is die almagtige Here, voor U buig die nasies, aan U voete kan ons neervaal. Dankie dat ons konings en priesters is. Dankie Here dat ons gewas is in die bloed van die lam. Dankie dat ons 'n toekoms het. Here, hou ons hande vas as ons nou huis toe ry, want dit is donker. Pas ons op, Here, as ons gaan slaap en as ons opstaan, laat U naam verheerlik word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel en op die aarde. Amen. Vrede.